የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪ ከጆርደን ጋር ይገናኙ። የጆርደን ትምህርት ቤት በፌዴራልና በስቴት ዶላሮች ይደገፋል። በተጨማሪም እንደ እርስዎ ያሉ ግብር ከፋዮች በሚያጸድቁት የአካባቢ ግብር ሎካል ለቪስ ይደጎማል። እንደ ጆርደን ያሉ ተማሪዎች፣ ሠራተኞች ለአካዳሚክ ትምህርት ስኬት የሚያገለግሉ መሣሪያዎችና ሕንፃዎች ለማቅረብ መራጮችን ሁለት የትምህርት የአካባቢ ግብሮች ለመተካት እድል ይኖራቸዋል። መግለጫ አንድ የትምህርት ፕሮግራሞችና ስራዎች ሌቪ ጆርደን እና ሌሎች ተማሪዎች እንዲሳካላቸው የሚያስፈልጋቸው ሁሉ እንደሚከተሉት ያሉ እንዲኖራቸው ዋስትና ይሰጣል። ተጨማሪ የትምህርት ቤት ሠራተኞች፣ ነርሶችና አማካሪዎች፣ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፍ፣ የመማሪያ መጻሕፍትና የትምህርት ቁሳቁሶች ክልሉ ለትምህርት የሚያቀርበውና በተማሪዎቻችን ፍላጎት መካከል ያለውን ልዩነት ለማጣጣም በቂ የሆነ የትምህርት ገንዘብ ይሰጣል። መግለጫ ሁለት የህንፃ ጥራት ግብር መተካት ስምንት ያረጁ ትምህርት ቤቶች መተካት ወይም ዘመናዊ ማድረግ እንዲሁም ለጆርደን እና ለሌሎች ተማሪዎች የሚከተሉትን ያቀርባል። በተንቀሳቃሽ የመማሪያ ክፍሎች ፋንታ ቋሚ የመማሪያ ክፍሎች የክፍል ውስጥ ቴክኖሎጂ በፍትሐዊ ማዳረስ፣ ዘመናዊና ደህንነቱ የጠበቀ የትምህርት ቤት ህንፃ የሁሉም የለቢ መተካት ዋጋ በአንድ ሺህ ዶላር የቤት እሴት ዋጋ 1.95 ዶላር ነው እና በቀጣዮች ዓመታት ወጪው እየቀነሰ ይሄዳል። እነዚህ levies አዲስ ግብር አይደሉም፣ ነገር ግን በአሁኑ levies መተካት ነው። ስለ የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የልብስ መተካት ተጨማሪ መረጃዎች ካስፈለጎት ደብሊው ደብሊው ደብሊው ሲያትል ስኩልስ ስላሽ ሌቪስ ይጎብኙ። እባኮት የካቲት 12 ድምፅ ለመስጠት ያስታውሱ።